السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم صادق وهيثم قناه Geeks Middle East يا يا فاليوم عندنا لكم مفاجاه شيء آه. شيء حلو شيء كلكم تحبونه شيء كلكم بتبونه ان شاء الله فعندنا لكم giveaway اليوم اول شيء انبوكسنج اند جيف اواي اوكي أيوة. فراح نسوي unboxing حق ال دلتا 6 اوكي دلتا 6 a new kind of game controller for a new kind of player نوع جديد من يد التحكم من اللاعبين إيه. اوكي ف فشنو الدلتا 6 الدلتا 6 الله يسلمكم هو عباره عن joystick خاص وخطير جدا دان دان دان اوكي فمثل ما تشوفون هو عباره عن كنترولر آه، او التحكم بشكل rifle رشاش رشاش M 16 للي يحبون التفاصيل يمكن غلطان يمكن لا زين فهاي هاي التحكم حق اجهزه بلاي ستيشن اكس بوكس وحتى ال PC حتى ال PC مو مسدس صدق ايه جسين لا حد يروح يسوي مقالب ويخف دمه من الحين بالضبط ترى لعبه اوكي المهم فيا هاي ال joystick. آه راح نسوي لكم زوم زياده عليه عشان تشوفون كل الحبات أي. هو عباره عن يعني شنو الفكره منه انه راح تستغني عن ال joystick العادي للالعاب طبعا يفضل العاب ال first person shooter بس مو معناته exclusive ليهم في عندكم هني analog stick حتى والفكره شنو هاي يغنيكم عن ال right analog اذا تبي تايم بس طبعا راح نركبه لكم بعدين راح تقيم وهو يتابع معك الحركه وبس مم. حتى انه في vibration لما تطلق راح يهتز معك فعندك ال analog اللي هني اللي هني راح يحرك شخصيتك صح؟ ايه وال... وال... وحركه هاي نفسها هو اللي الكاميرا الكاميرا ايه. اوكي حلو ففكره رهيبه صراحه وين الحبات؟ بعدنا مثل ما فعندكم هني الحبات اكرم اللي هو الار 3 وشنو هاي؟ الدائره او البي مسوينها اي نفس الاي او الاكس المربع او الاكس في حاله اكس بوكس مثلث او واي في حاله طبعا Xbox. يطلق بالتريجر اي يطلق بالتريجر اللي هي مكتوب عليها ار1 اوكي ار1 اوكي فهاي الار1 هاي الار1 بتكون حلو عندكم هني قدام اللفت بتن والال 2 زين خلينا نسوي ال assemble خلينا نشوف خلينا نركبه ونشوف شلون صار شكله يلا يلا تركيب سريع عندك <laughs> ست ثواني خلصوا Don't make me nervous <laughs> <laughs> ما خلصوا الست ثواني آه. <laughs> واخر شيء عشان نعيش الجو لازم طبعا كلش مو سي اي ولا FBI ولا واحد خلوني اتدرب زين المساعد المساعد <laughs> حلو آه. خليكم تعيشون الجو آه، صح كمل هاي اذا تبي تبدله بدل هاي عشان تعيش آه، يعني هاي حق الرشاش هاي هاي حق ال sniper او يعتمد عشان لا يضايق عليك وانت تلعب طبعا ال scope. ويا ال scope طبعا عشان تلعب ال scope مو صجي ريلي اوكي فهاي هو ال controller هاي دلتا 6 حجم ضخم ووزن في وزن مو طبيعي وزن مو طبيعي يعني uh, يلا فخلنا نجرب فاحنا طبعا هاي giveaway لكم انتم uh, من منتل جيمز اوكي فمنتل جيمز هو مصدركم لجميع العاب ال Xbox ال PlayStation ال PC وغيرها من الاجهزه آه طبعا تنزل الالعاب عندنا اول باول تنزل باسعار ممتازه او آه ومو بس الالعاب حتى عنده gadgets واشياء cool لازم تروحون المحل تشوفون الاغراض اللي عنده كيف بقارنهم في جد علي وراح تشوفون كل المعلومات حق التواصل هني على الرشاش على الرشاش <laughs> زين اوكي ف alright شباب اذا حبيتم تربحون هالجائزه مهمتكم السريه هي تاخذون الصوره من حسابنا في الانستغرام وتخلونها على حسابكم وثاني خطوة تمنشنون اثنين من اصدقائكم على انستغرام واخر شيء تحطون هاشتاج جيكس بي دي 6 لو للرهيبين وطبعا هالهديه مقدمه من Mental Games فلا تنسون تزورون موقعهم شكلي بابوك هاي الشيء انا حقي alright <laughs> شباب فان شاء الله استانستون راح اسوي فيديوهات لهالفيديو لان طريقه استعماله جدا صعبه ومعقده يعني مو شيء بديهي فراح اسوي فيديو طبعا ال assembly ولطريقه الاستعمال فلا تنسون share like subscribe سووا share للصوره على الانستغرام وجميع الخطوات باي